Нурсултан ну, Назарбаев главный. Нурсултан Назарбаев главный. Да? А, а, он, же уже, а он же уже не президент. Да, потому что он старел уже. А кто сейчас президент? Ты даже не знаешь. А я знаю. Да. Вот так вот. Касым Жомарт да. Токаев сейчас президент. Он самый главный. А ты его даже не знаешь. Самый главный Аллах, потому что он нас создал, а не, а не твой тенге. И никто, только Аллах.